パートナの人と同居してるでももしくは1人で住んでいるでもいにいますかそれとももっと改善が必要だなそしたら「リール・オブ・ライフ」がこれで完成しました入ってもらっていいですかでこの123これも気持ち知ってるからねどれだけすっきりするかリフレッシュするかね寄せてきて 今から7月12月1月の祭りで目を開けてこの紙の後ろに少し文章じゃなくてもいいです。見える